वन जी कहाँ गए मेरे हस्बैंड मैं बेली हाय जेठ जी बेच रहा हाय देवर ये तो मेरी इज्जत का क्या करना चाह रहे तुम दांत फाड़ लो मुझे खाना चाह रहे दरिंदे रिश्तेदार इनकी बहन को नमन लोलो डायल कैसी सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है देखना जी कोई आया है ओ लोलो डायल हाँ यहाँ मत आ जाइयो जितना मुंह खोलेगा उससे ज़्यादा खोल दूंगा ऊपर को दाबा बच्चा तुम खा चलो पीछे चल के दावत चल रही है सौ शेर और आएंगे हम नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो निकल तेरी बहन को नमन हाँ जा रहे हैं तो आधा लंच लंच साढ़ा लंच पानी लोलो डायल की यही कहानी अरे जाए कि नहीं यहाँ से दो लगाऊंगा लोलो डायल आ जाए यहाँ पे भीख मांगने पापा रेड करी तो बहुत स्वाद है रेड हम्म, करी नहीं खून है वो रात को ट्रांस चल रहा था पावरी एनिमल्स थे मेरे कान का गिर गया समझ नहीं आ रहा कहाँ ढूंढू बस अब तो थक गई निकलती हूँ एक मिनट ए लंच करवा जाती जैबरन तेरी बहन को नमन हमारी जिंदगी में सिर्फ पानी ही लिखा है लोलोडाइल कीप स्माइल झुमका मिले तो बताना तो साड़ी केयर नहीं करता हम्म, पानी पी के मॉल जाऊंगी ए कुंजी भाभी दस का सिक्का ले जाती है अपना वो देने आया था मैं लोलोडाइल भूखा मर जाऊंगा कोई इस पानी में लाइजोल घोल दो पी करके खत्म हो जाऊं दांत फाड़ लो तुम्हारी बहन को नमन लोलोडाइल सेवा की पहली गाड़ी बिक गई है पेट्रोल डीजल इतना महंगा है सेकंड वेव ने वैसे नल्लाफाई कर दिया लंजाम की साली ने खरीदी कैसे मटक के चल रही और पीछे घी का पिप्पा कैसे नाच रहा है एक बार ताई चेन खोल दे इसकी हड्डियों में कचर पचर कैसे फैक्स नहीं भर दिया मेरा नाम लोलोडाइल नहीं तेरी बहन को नमन हेलो सैलजा तू घर से बाहर क्या करने गई है कर्फ्यू में मम्मा लोलोडाइल सेवा चल रही है मैं एसेंशियल्स लेने आई हूँ क्या हो गया आपको चाहिए कुछ आग लगा तेरे डेंसल को तेरे पापा पूछने जल्दी घर आ भैया तेज चला लो मम्मा डांट रही हैं ऐसा मैडम खुद आके चला लो सिगरेट तुम्हें पीनी है गाड़ी में एक झटका दूंगा नीचे कुंभ स्नान हो जाएगा तेरी बहन को तो मन लो आ गई पुलिस अब दिखा देगी मीडिया का हेलो मम्मा मुझे कैब नहीं मिल रहा था मैं लोलोडाइल सेवा से आ रही हूँ भैया चल पड़े भैया वो ट्रैफिक नहीं है अरे मैडम ये भूख है जाहिल रिश्तेदार ओ बबनू पीछे हो जा कोहनी मारूंगा तेरी बहन को नमन मैं लाया हूँ सवारी अच्छा अच्छा तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो स्पीड ब्रेकर पे लाओ लुढ़क के नीचे गिरेगी परी तब आएगी मौज भैया क्या कह रही हैं कुछ नहीं मैडम आप कमर पे मत चलो प्रेशर आ रहा तो सर लोलोडाइल सेवा से छोड़ दूँ आ जाओ पहाड़गंज डिलक्स होटल जो बोलो अबे नहीं यार तेरी बहन को नमन घटिया सेवा तुम्हारी सर्विस बेकार है बिजली बेटी आजा हाँ पापा आ रही हूँ आज मैडम दस पीस कम दे देना पहाड़गंज मैकलोड़गंज दरियागंज कहीं तो नहीं भैया मेरे पापा बुला रहे हैं आपकी रेटिंग बहुत कम है लोलोडाइल अरे लोफी भाभी बैकुंठ रिजॉर्ट छोड़ दूंगा लोलोडाइल सेवा चले जाओ क्या दिक्कत हो रही है मुझे नहीं जाना भैया मेरे हस्बैंड लेने आ रहे हैं सामने से आप क्या पिछवाड़ा सूंगे जा रहे हो मेरा मैं लात मार के दाँत गिरा दूंगी बदतमीज हम लोलोडाइल कब कमाएंगे तेरी बहन को नमन लूफी हेलो मम्मा एक लोलोडाइल सेवा मिल गई है पर पता नहीं भैया ओ नहीं पूछ रहे पता नहीं शायद होली पे जा नहीं रहे कहीं मुझे बसंत कुंज जाना है भैया हेलो चलोगे भैया कोई और बुक कर लो क्या भैया नहीं जाना तो तो कुछ बोल ही नहीं रहे पता नहीं क्या कर भांग थोड़ी सी पी थी मैडम आ जाओ छोड़ देंगे तुम्हारी बहन को नमन कहाँ जा रही हो नहीं भैया थैंक यू ए, ए, ए आम ऑन सर्विस स्टेशन काम धंधे बंद पड़े हैं बुरी है सिचुएशन आपसे गुजारिश है लोलो डायल सेवा सूख गई खड़ी खड़ी मेरी दाई तरफ ए भाई धक्का किसने दिया तेरी बहन को नमन पानी के स्पीड बढ़ेगा कर सस्ते ना से नमक सूंग लो ग्राउंड क्लियरेंस का सी बी नाइन नीचे का मामला छिल जाता है मेरे मुंह साली कड़गी भगवान मर ही जाऊं रोम रोम भाइयों ग्रेटर नोएडा जाने से मना कर रही थी लोलो डायल सेवा मैं कहा उठा के ले जाएंगे जिम करें डरा तो भैया नीचे रख दे थैली की शराब पी के ड्रामा मत कर मामा सैड दैट इट वाज घोड़े दिवाली पे पटाखे ना फोड़े तेरी बहन को नमन लोलो डायल सेवा पार्किंग में नहीं खड़ी होगी भीतर जाएगी एक मिनट हेलो भाई सतीश आ रहा मैं एक मिनट आ गया तेरी बहन को नमन भीतर चल नहीं देता साले खाली पार्किंग में खड़े हो जाए आकर के ड्राइवर ओ आलसी घड़ियाल के तोते रुक जा तेरी बहन को नमन अंदर चलो तुम्हारे बाप की पार्किंग है एक भी लोलो नहीं दिखना चाहिए चलो अबे लो लो डाइल मुंह खुली लाश तू चबाएगा हमें ये दिन देखने रह रहे थे कोविड में कल ले कोशिश अरे टोटोराइज हूँ तेरे बॉस के गोटे नहीं कभी चूम लिए कभी चमका दिए चल जीरो जीरो वन तेरी बहन को नमन अंबुजी देवी का बेटा हूँ सीमेंट आते हैं हमारे ये चबाएंगे घड़ियाल भूतनी के हमें हट लो लो डायल जी कैसे बैटरी खत्म हो रखी है आज पीछे हो जा मेरी बंदी बुला रही जुम्बा करना है ओम सीमान सिमा बिंगे बो करेंगे नमक सोंग का तू ना खा पाएगा बेजती कराएगा तेरी बहन को नमन ओलो ओलो ओलो लो लो लो डाल तेरे मुंह में जिंदा बैठा टोटो राय ओलो लोलो डायल अबे भोस के सस्ते स्पीकर प्रेशर आ रहा है मुंह में कर दूंगा हमें खाएंगे सभी लोलोडाइल को सूचित करने आई हूँ वैक्सीन आ गई है लगवा लेना हाय मुझे कैसे गंदी निगाह से देख रहे हैं हाय अधेड़ कैसे आगे आ रहा है लोलोडाइल तेरी बहन को नमन है मुझे खाओगे तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दूंगी बर्ड फ्लू के चलते जवान मुर्गी देखी नहीं आ गया पूरा जिला लोलोडाइल का भागो यहाँ से ये कैसा स्क्विड गेम है भगवान मर जाऊंगी मैं तो आ जाओ बहन जी लोलोडाइल से भाई छोड़ दे हाई कुंजी भाभी को नोचना चाह रहे जेठ जी तुम तो शर्म कर लो घूम खा लो मेरा लोलोडाइल हेलो दर्शको माई नेम इज सिसली मैं आज तक फिसली जादूगर सम्राट कंकड़ अपनी बॉल बॉल लोलो डाइल के मुंह में डाल रहे हैं उनकी दो बॉल मेरे पीछे खड़ी हैं चट्टे बट्टे बहुत आराम से लोलो डाइल डलवा रहा तेरी बहन को रमन भागो खा गया लोलो डाइल आई मम्मी बचाना अरे कुछ भी नहीं हुआ कंकड़ जी डूब गए ओम सी माम सी माम बिंग बिंग बो तन तन सस्ते नसे तार चिपक गई छाती से ओम सी माम सी माम बिंग बिंग बो